3 березня світова громадськість відзначає Всесвітній день письменника. Шкода, але цього року увага більшості людей прикута до інших зовсім не торжественних подій. Світові мас-медіа тільки й говорять про кримський конфлікт в Україні. Ми також спробуємо дати оцінку ситуації, але не устами політологів, а представників нової інтелігенції. Отже, дозвольте представити гостей програми один на один Юрія Журавля, музиканта та художника, і поета Андрія Пермякова. Мої вітання вам. Отже, давайте будемо знайомитись. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, декілька слів е, про себе. Хто ви і. І що ви? Да, хто ви, що ви, як ви і так далі. Ну, навіть російське слово напросилось, тому що, бачите, ну, е, російський поет О, в рівному. хай російською говорить, до речі. Хай російською, ну, як Ну, якщо, буде якщо зручно? доречно в цьому сенсі і а, в, в тому, що якихось проблем таких мовних, і що це проблема, а, мовна проблема, вона не в мові, вона в головах. А, і не думаю, що це є проблема. Як головний тому- герой з собачого тому- серця, так тому, казав? э, ну там разруха. А, Але э, если говорить, я родился в городе Ровно, да, я хорошо говорю на украинском языке, ну достаточно хорошо. Просто так получилось, что я э, стихи у меня получаются э, на русском языке, да, и на русском языке лучше, чем на Ваше коло украинском. спілкування з дитинства, батьки, росіяни. всі Школа, були. да, это был русский язык, поэтому и литература, на которой я воспитывался, э, или написана тем языком русским, да, или это с- сама русская литература, хотя я уважительно относился и к Ивану Франко, да, мне больше всех нравился просто из э, поэтов, и, и Шевченко тот же, и Лина Костенко, ну, это такие уже классики, да, если говорить. Эм, Ці захоплення від школи були чи пізніше? вже? Поэтически они были, с- они как-то там формировались, наверное, а уже потом, уже в институтские годы, уже я тогда начал что-то там, уже лучше там, я от- чувствовал, что это лучше пишется, чем в школе, и э, потом это уже как-то пошло по... За освітою хто ви? э, Филолог. А, Російський. Поэтому э, іноземної філології. в мене був Іноземно. факультет, Ні, ну да. чомусь так, я так логічно подумав, якщо Там как раз поета- был, да, как раз был момент, что русский язык изучался как иностранный, Скажіть, а русский, от английский. е, у вас у ваших компаніях в дитинстві, там можливо, де ви на якісь гуртки ходили, там навчалися і так далі, не було якогось такого ставлення до е, тих друзів, які спілкувалися українською мовою, що ой, ну що ти, ти якоюсь мовою такою говориш? Нужно по-русски роз- розмовляти нужно. Ну я так, якщо е, чесно, от я просто говорю з власного досвіду. Це для для рівнян от такий от момент, от особисто у мене в одній компанії був. До речі, в палаці я... піонерів. Ну нормально, ну чесно кажучи, ну зараз ми зараз ми до Юрія перейдемо. Це питання просто, до йому просто можливо важко про це казати. Я би говорю, але чесно кажучи, в е. дитинстві таке було. Ну якщо ти українською, значить лошара із села парень. Ну от такими ну, простими. У меня а учився я в 15 школі, а жил я на юбілейному. поэтому и на юбилей нам не особо там э, было по, порассказывать чувакам, да, кажу, они лошары или не лошары, вот, поэтому особо таких у меня э, не было. Я знал, что такое может быть, и э, ну, каких-то а, отношений к украинскому языку большая часть все равно говорила на русском языке, но ну, где-то говорили на украинском языке, и ну, никакого не было Э, ну, или отторжения, или чего-то, то есть все понятно. Потом а, как-то время переменилось, и большая часть уже начинала говорить український язик. Ну, ми потім про це поговоримо, Позже, да. можна. Но тоже, то есть, проблема... Ну, тобто, как... життєві е, так обставини склали, що компанія була переважно російськомовна. Е, Юрію, як у тебе життєві обставини складались? Я про дитинство кажу, і А про юність, і про ну. інститут. От. Ну, я відверто скажу, е, мої корені з такої справжньої дикої Волині. Е, Народився, зареєстрований я в Овручі Житомирської області. Батько в мене військовий, і я весь час їздив е, з одного міста в інше. І за своє дитинство я змінив е, десь біля п'ят, ну, майже сім шкіл. Ну, тобто досить багато шкіл, я вже навіть не пам'ятаю. Е, Хочу похвастатися, що я вчився саме е, в тій школі, де вчився Володимир Висоцький в місті Гайсені Вінницької області. Е, і ці школи були російські. І навіть в Рівному 25-та школа, останній клас, я закінчив е, в російському класі. І ну, відверто скажу чесно, з усіма перед усіма, що дійсно в дитинстві і навіть вже в юності російська мова це була дворова мова крута. А українська е, мова, тобто я пам'ятаю, що в дитинстві, коли ну, от мені мама нещодавно нагадала, що коли я до бабусі приїжджав в село, і я побачив дівчинка, яка е, українською говорить їй три роки. Я говорю, мама, смотри, вона розмовляє як бабушка. Тобто е, ми спілкувалися з татом, з мамою, е, е, я з сестрою і до якогось періоду з дружиною. Е, до того періоду, поки моя доня не прийшла з садочка, не почала з нами розмовляти українською мовою. Тобто досить великий період я говорив російською мовою. Мало того, що е, ми займалися в палаці дітей та молоді, театр від ліхтаря називався «От колись. І вистави ми грали теж російською мовою. Гурт «От як е, називався Твінта, так і залишився. Зараз я е, пояснюю всім, е, чому саме у нас такий патріотичний, як би можна сказати, радикальний гурт називається От Вінта. І я зараз пояснюю, тому що от під час війни, якщо ти фашиста береш в полон, ти ж йому говориш Hände hoch. Руки вверх уже гурт є, тому от у нас mm -hmm. от От Вінта. Тобто, щоб Е, як Висоцький писав. Команда. Да, да, винта? команда от тобто, щоб її роз, розуміли, е, як у Маяковського, я, я русский би вивчив тільки за те, що треба допитувати пленних. От якби виходить отак. І е, що я хотів сказати, забувся. Ну, про палац піонерів взагалі. А, в палац піонерів, так. І е, е, здебільшого майже весь репертуар е, театр студії на той період від фонаря була російська мова. Вже е, в планах було перейти на українську мову. Але зазвичай, як буває, е, коли приходить рознарядка зверху, От, е, то люди на місцях дуже сильно перестараються е, швидко. Тобто був такий кур'яник, наскільки я пам'ятаю. Іван, Іван. Да, от. І я пам'ятаю, що Початок. е, просто, чесно кажучи, е, е, весь палац поступово переходив як культурна дійсно клака нашого міста. Можна сказати, що всі та всі пройшли через палац, от якби там не було. І представники е, такої потужної інтелігенції дійсно всі пройшли через палац дітей та молоді. І ти також, до речі. От. Е, І е, я, я маю на увазі, що е, ми поступово і вирішили переходити на українську мову. Поки не прийшов кур'яник з його молодчиками і не почали ламати стенди, е, які я малював російською мовою. І це відтягнуло процес переходу мого особистого на українську мову ще на роки чотири. Тобто, в будь-якому випадку. Е, таке одне питання про напрошувалось. Говорив Е, і згадав про те, що мінялось там ледь не сім шкіл і так далі. А були якісь там труднощі в плані навчальної програми, і взагалі чи це настільки все вже було Ну е, зазвичай... тому, що 80-ті роки, от згідно цих всіх планів, ну мається на увазі радянського союзу, це якраз так, от йшов такий ледь не пік от тієї того процесу, тієї процедури, яку ми знаємо з підручників історії України як русифікація, яка почалася ще з Брежнєва, і отак от воно йшло, йшло. Але йшло. разом з тим е, русифікація на той період проходила дуже мудро, не так, не так як проходить зараз тупа українізація, чесно кажучи. Тобто, ви знаєте, що е, при, пі- після так званої вже от перемоги е, н- нашої революції, е, буквально нещодавно, чомусь виникло е, е, питання про промову. Дуже невчасно. Ну, давайте ми Хотя про це. Ми, был ми, ми вопрос, про це зараз будемо что говорити, але трошки з іншої Можно сторони. было бы другой закон. Вот можно было бы вернуться к закону о курении. Вот это тоже очень важный был закон, как и, как и закон о языке. И поменять закон о курении. Да, Потому знал- что, знал, что таки, да, да, ди- это действительно, два э, равносильно э, закона, которых нужно было я- начинать я маю на увазі- э, в новом, э, новом правительстве работать. Ну тут можна сперечатись. Я ми не будемо. Ми п- прийдемо до цього питання, але трошки з іншої сторони. Пане Андрію, скажіть, ваші перші спроби проби пера, е, як це все виходило? І ну на- напевно, зважаючи на цю біографію, те, що ви казали, писати українською було недоречно. Але разом з тим, перша Я не кажу, що презентація. недоречно. А ти не пишеш, тому що доречно це чи недоречно, чи так, так виходить. А якщо ти е, в цьому середовищі виріс, якщо ти е, спілкуєшся е, російською мовою, то російська мова і ти її е, Мислиш, мислиш, думаєш. тоді е, в тебе виходить так, що ти е, пишеш російською мовою. І я повернусь на, на русский язык, поэтому, и поэтому вышло, и оно э, получается на русском языке. И о тех моментах, когда э, Юра только что рассказывал, я тоже помню, что когда мы учились, э, факультет э, украинской филологии, они должны были начинать э, свои э, какие-то выступления таким образом, что э, 24 серпня, День Незалежності України, і потім каже: І зараз тема нашого заняття там е, Карпенко Карий. Ну і, і, і вот так оно начиналось. Да, тем более, там, кто в вышиванке не приходит, тому на два ниже. Ну, что-то, я, я не был, но нам так рассказывали сами эти. И, ну, особого какого-то... Понятно, что если кто-то насаживает что-то, тогда оно может не нравиться. Э, и, но в, э, таких никаких моментов лично я на себе, да, или э, мы, я не думаю, что мы чувствовали. То есть и, и такого, м, это скорее были какие-то такие перегибы, но потом это все выровнялось э, в каком-то отношении. И вот как раз, э, когда выровнялось, мои друзья говорят на украинском языке, я говорю на русском языке, э, никаких не возникает ситуаций, чтобы кто-то кого-то не понял или э, кто-то кого-то там э, в каком-то там шуточном моменте тебе могут что-то там попросить на украинском языке сказать, но в, в общем смысле, чтобы это было какой-то проблемы или чтобы э, кому-то обращался, что вот что-то ущемляют и э, такого не было и я ну я Почему я думаю, что я зразумел. мы этот вопрос ведем? Я продолжу, я быстренько закончу с тем, что а, позавчерашний мой фейсбучный а, пост, который я написал, и я написал, что я житель города Ровно для аудитории очень большой. И на Западной Украине я разговариваю на русском языке, я пишу стихи на русском языке. У меня в Ровно выходила книжка стихов, у меня в Ровно был записан диск э, моих стихотворений, которые читали э, а, ровенчане, художники, поэты, музыканты, э, журналисты, ведущие, э, которые в основном говорят на украинском языке. Но это никак не мешало их патриотическим чувствам да, э, читать на русском языке мои стихи, э, записывать. И э, поэтому я всегда гордился, что я в в своей стране могу выражать свои мысли на том языке, на котором мне удобно, на украинском языке, на русском языке. И э, я не считаю, что э, кто-то должен вводить войска за несуществующее ущемление моих прав. Э, и поэтому я против вот таких конфликтов. И я считаю, что проблема, она вряд ли языковая. То есть там другие какие-то интересы. И хотелось бы, чтобы и люди это тоже понимали, те, кто думает, что в этом существует проблема. Сколько бы мы тут не говорили, а, а какие курьезы бы не происходили с языковыми моментами, да, кто что там, а, как э, залежності сделал, від да, они, керівника освіти і так да, далі. Ну, они остались зрозуміло. курьезами, ну, допустим, да, в, ну, э, в зависимости, от, опять же, от того, кто, э, кто управляет э, чем и кто как думает. Пане Андрію, от все-таки, зважаючи на те, що сьогодні 3 березня і свято, от таке от особисте для мене, от таке цікаве е, запитання. перший посил, перша така от поклик душі. От як це відбувається от у, у творчої людини? Це ну тому, що я от знаю, що. Наприклад, от я свої твори з української мови в 10-11 класі любив писати далеко за після опівночі, тому що ну щось отак от в мене виходило вночі писати краще. Я не знаю. От як у вас це виходить, скажіть, будь ну, ласка, воно кожен і... раз ну, воно кожен раз получалось по-разному. І до речі, якщо це стосується якоїсь там лірики, там можливо там про кохання, там чи не про кохання, це все з власних емоцій, чи не обов'язково? импульс может быть, посыл, вдохновение, то, что называется. Они бывают э, разными. Э, ночью хорошо работать, э, как-то ну, посмотреть э, технически или доработать, да, что вот мне не хватает, например, какого-то такого момента, чтобы сидеть и покорпеть над этим делом. А, у меня в основном спонтанное, оно вот откуда-то появляется, и ты вот почувствовал, ухватился, и оно как-то вот пошло, пошло, покатилось, и ты быстренько э, э сразу же там написал, ну, где-то подправил, где-то подумал. Я всегда думаю, что нужно возвращаться к тексту, его перечитать, может быть, позже, потом сказать, ой, как же я не заметил, тут такой ляпсус, его можно было бы, ну, исправить сейчас или там э, доделать. И э, такое происходит, э, и в- вот это вдохновение, не поймешь откуда, бывает это, э, песню послушаешь хорошую, э, м, спектакль посмотришь хороший, а грубо почитаєш кажучи, щось хороше. Є таке, що от хтось от, е, от підходить до вас і каже: Андрій, треба вірш, ну я не знаю, про весну. Секундочку, зараз буде. Через півгодини пішло. Бандеру весною. Бы- Бывали моменты, когда тебе говорят, что ну попробуй там, м, надо, а, а они в основном не получаются. Э, вот. Ну, получается, грубо кажучи, так? Получается под заказ, получается э, стихотворение, оно может быть, если ты очень хорошо знаешь там какого-то человека, э, но в, у тебя есть время там подумать, там что-то написать, э, это, но получается только потому, что э, ты себя заставляешь э, написать, потому что э, если ты себя не заставляешь, ты не напишешь. Да? Поэтому э, вот про весну э, скажете, ну, нужно Це написать те, про весну. Тогда прийшло. нужно себя, или про Бандеру весной, нужно заставить себя сесть и написать про Бандеру весной, и если там думать неделю и посмотреть еще там литературы. Бандеру чтобы я... или Бендеру? Це дуже, до речі... про Бандераса. Э, про, про, про Бандераса. <laughs> Или, да, это можно, э, то есть, и вот в этом было бы стихотворение, там, где брался бы молдавский город, брался бы э, американский актер, брался бы, ну, в моем понимании, в широком, то есть, я бы его написал бы, вот, ну, Так, да, ну, я просто ніколи не задумувався. Е, Пане Юрію, давайте от поговоримо про вас. Ви от частково згадували про Твінта. От хочеться поговорити про сам бренд Твінта. От е, назва російська, ви вже пояснювали, чому і як вона народилася. Така тим паче виникає питання: чи як українські українські тексти тут там появилися, і чи тільки е, чи лише були українські тексти у Атвінта в репертуарі Атвінта? Е, Від початку на на, на, на самому початку ми співали українською е, російською мовою російською мовою, російською тому мовою. то не було Е, Тобто е, одна з найперших пісень, яку знають всі рівняни, яку під яку вони танцюють рок-н-роль для черепах в оригіналі. Тобто, вперше він був черепаший рок-н-рол, і багато з наших таких матьорих прихильників знають, що Е, ця пісня, перш за все, була російською мовою. Рокабілі де толстушки, рокабілі бірда. Тобто досить досить ну, пісень 15 було, то точно російською мовою. Потім От тим паче, як відбулося це потім? От ти знаєш, я не можу згадати. Я не можу розуміти, як воно і стало і чому воно це стало. Це у лідера гурту е, чи а, у всіх? Е, так, ну воно стало в мене. Справа в тому, що я не можу навіть, от е, це чимось схоже, воно все мистецтво схоже одне е, на інше. І е, писання віршів, і малювання, і е, придумування музики, воно між собою дуже дуже схоже. І е, над цими процесами е, іноді ти відчуваєш, що просто невладний. От воно якось виходить само собою. Тобто мені хотілося сказати, що, наприклад, е, це у відповідь от Кисельова. Було б класно сказати, що у Андрія вночі е, виходять російські вірші, а вдень українські. От е, чому або, наприклад, я я ловлю себе на тому, що всі геніальні речі в мене якраз виходять, коли я довго думаю, сидячи на унітазі. В мене не золотий він. От. Але разом з тим, от якби таке місце для творчості досить. Е, тобто, коли з людини, мабуть, виходить щось погане, зверху виходить щось хороше. От е, і цей процес, е, і чому воно саме так, і я розумію, що я не можу цього пояснити. Тобто деякі пісні написані українською мовою. Відверто скажу, наприклад, пісня Струя. От ви знаєте, кліпі Кутєпов, Кутєпов її знімав е, біля на банкові, буквально десь там місяць е, тому перед е, хлопцями з е, внутрішніх військ. Ця пісня їй років 10. І е, з чого вона почалась, чесно кажучи, вона почалася з слова шкереберть. Я російськомовний українець, і коли я вперше побачив, почав слово шкереберть, я кажу, йомай, як звучить як класно звучить. Треба, от, І вона потім е, це от слово обросло цією піснею, і ну, от, відверто скажу, отак от вони дуже багато пісень її з'являлися. Е, Ясно, звичайно, що дуже багато хто е, відноситься до гурту Твінта як е, до е, рок-н-рольного гурту музики для ніг. І тобто тексту, як як такого, ніхто не не, не слухає, але було було в принципі непогано. Що крім того, що ми е, народ. Е, намагаємось розшевелити, та ще й іноді хочеться, щоб він думав все ж таки на наших концертах. Ну але але все таки, от напро таке, от е, питання: українська мова в текстах, це все ж таки, чи може сказати, що це частинка от комерційного успіху? От вінта тут прослідковується чи ні на концертах? Що от от це ну от це ваш бренд? Ну от я до чого веду? От, наприклад, Медхецікс коли з'явились, вони виключно на початках виконували свої композиції англійською мовою. Потім відбувся проект. Ну, ну ми знаємо, просто... що вони ну зовсім не те, що не той медхец, а це зовсім е, абсолютно не той гурт. Тому, що Ні, я не говорю, що не, просто нормально. кажу, що е, от мені цікаво, чи з'явиться такий час, наприклад, що ми почуємо от вінта, який виконує композицію російською, наприклад, якоюсь новою, можливо, англійською, чи це апріорі вже ну так воно заведено що що вже не буде такого. Ну класна е, фраза нещодавно. А можливо, І... Е, з огляду на останні події, до речі, я не, не можливо може до речі. Зараз вже справа в тому, що е, ми там, де от, е, класна фраза, і я навіть не можу згадати, чи сам її придумав, чи вона от знову ж таки е, збоку десь прийшла. Е, тобто є так звані окопні гурти. Е, це е, гурти, які на революціях на війні, якби вони потрібні. До них відноситься гурт Атвінта, Казахсістем, формат. Тобто ми на тому медані зранку до вечора, і е, ми не будемо ображатися, якщо на святкуванні Дня Незалежності 24 серпня на Майдані в Києві знову буде виступати Валєвська, Ані Лорак, Потап і Настя Кам'янських, яких на Майдані не було тоді, коли вони треба були. От звичайно, добре, зброя, яка народжена для того, щоб боротися з ворогом. Е, не застосована для того, щоб салютувати. І це теж добре. От і е, чому ми співаємо українською мовою? Чому я, е, наприклад, е, і так само і малюю в цьому руслі? Тому що е, зараз на Україні величезний дефіцит е, цього продукту. От е, пропагуєте, е, можна сказати, пропагуємо і стосовно комерційного успіху, там, де є гурт Атвінта і комерційний успіх, вони десь паралельно йдуть і ніколи між собою, чесно кажучи, е, не стикаються. Тобто, я я себе ловлю на тому, що іноді я сам особисто заробляю більше малюванням, ніж е, музика гурта Твінта дуже багато вкладень знову ж таки, і це дуже дуже важко. Про ваші гастролі через декілька хвилин, до речі, пане Андрію, знову ж таки, як до творчої. Е, людини хочеться от спитати, скільки вийшло вже ваших збірок? Ну знову ж таки, апелюючи я, до сьогодні. Я, я, я хочу Хочете? сказати, да що коли Юрко каже про тексти, що одна з улюблених, я дуже слідкую, коли гарно люди пишуть українською мовою, до речі, і багато є знайомих, і е, друзів, хто і письменників. І одна з кращих рим, така що є, це рима на слово Різдво, і там у них є якийсь незрозумілий інструмент, і він каже, там е, що гітари і цей во. І оце риба, і цей во, і Різдво, це, там цей гумор, і журавля там, там гарні тексти. Е, і ну, я е, кажу, це бренд, та, це їхній, от можна да, так навіть сказати. Да, і там е, і тому я не кажу, що це тільки для них там музика. Це ну нормально. Як творча людина, ми говорили а, про а письменника. Мене була... Мені цікаво, от просто збірки Збір... поезії, які виходять там і так далі. Приходить час, коли хочеться щось переробити, дописати, переписати, щось змінити. Чи робите ви це, чи не робите, чи більше все ж таки Но, ну, працюєте э, э, над новим? Я скажу, что э, вот э, э, стихотворение, с которым я выступал, и, и самое часто выступаемое стихотворение, наверное, потому что оно э, оно выступательного плана, такое мой джаз, я его читал и на фестивалях, и на, и на различных, и в Киеве, на многих-многих на, на многих, многих мероприятиях, э, оно постоянно меняется. То есть я его изменяю, э, я его дописываю, я э, меняю, я там э, э, А у нас какие-то... часу- а у нас часу ви Да. прочитайте И, э, и У нас получается... часу, до речі, Давай хай сім Це- хвилин. Ну, я, я потом прочитаю, я взял на, на бумажке, потому что кусочек я, я прочитаю Для в конце передачи. Да. А, там я изменяю какие-то моменты, что-то добавляется, что-то э, приходит. А, там есть моменты, где я э, пою, но я тут петь не буду, э, потому что не тот, не, не тот э, урывочек, да, туда будет. А, но э, песню поменял, там еще что-то. То есть оно и оно, э, я, я вижу по текстам, и, и э, если там ты отслеживаешь какого-то музыканта, или вот тебе это нравится, и ты понимаешь, что вот на этом концерте он там спел так, да, на студийном альбоме было спето так, а, а вот в этом сборнике он спел по-другому. То есть это изменяется, и э, тоже в процессе человек находит, что вот это лучше, вот это Е, более точне вираження, вот это более красиве. Мушу, мушу перебити. Знаєте чому? Тому що залишилось буквально 4 хвилини. Маю дуже цікаве важливе запитання до пана Юрія, і в кінці все ж таки хотів би почути е, цього вірша. Тому, пане Юрію, в такому е, режимі експром, скажіть, будь ласка, публіка на заході України, публіка на сході України і особливо цікаво публіка в Криму. Якою ви пам'ятаєте? Чи є взагалі якась різниця? І можливо публіка, а якщо не публіка риторика, то можливо люди е, поза концертом, з якими ви спілкуєтесь. Є взагалі різниця? Якщо є, то яка от в Україні? Звичайно, є. Тобто е, е, казати, що всі українці, ми всі єдині, ми всі разом, я ну, збрешу в будь-якому випадку. Е, тобто е, ми їздимо і їздимо не тільки на теренах України, і а за Україною спілкуємося з українцями і Польщі, і Америки. Ну наразі е, нас Росія цікавить. Так, Росія знову ж таки, і скрізь незалежно від того, де ти виступаєш, чи у Львові чи в Донецьку, чи в Луганську, зазвичай ну, дуже часто буває, це знаходиться якесь бидло, яке говорить, а є що то із Тесла, Михайлова на русском, на нормальному. Тобто це може бути і у Львові. В будь-якому випадку такі представники є, їх дуже дуже багато. От, е, І е, є патріоти завзяті, е, за яких, чесно кажучи, зараз дуже сильно ми переймаємось, які живуть і в Харкові, і в Донецьку, і їм величезний респект вожу ребятам цим. От, і, Але Крим. Да, Крим Крим взагалі супер. Тобто, та там осередок. Ну, справа в тому, що ми, як рокобільний гурт, маємо е, дуже багато рокобільного цього тусовку, якби типу. Рокобіли вони скрізь однакові. Знову ж таки, це бунтарі. От вони завжди були проти влади будь-якої і, і, і якої завгодно. Е, от і російської, і української, і, і ну от яка, яка тільки можна бути. Е, от е, але всі ці люди драйвові. Вони люблять класно відриватися. Вони кохають жінок, жінки кохають чоловіків, і <laughs> незалежно якої мови вони скажуть своє слово люблю. Пане Андрію, дві хвилини. М, Ваш вірш, можливо, оскільки Это сьогодні, кусочек. сьогодні все ж таки это, день это, это, письменника. это кусочек, потому что э, ну, небольшой кусочек. И о, с переходом, как раз я его добавил, я был а, в одной аудитории, там, где э, и мне нужно было э, один стих прочитать, но у меня был где-то в кармашке, у меня был э, ст- стишок на украинском языке, и я там чувствовал по аудитории, что ну, ну не очень им идет этот. <laughs> да. не вбили після цього. Да, и я, и я тогда, <laughs> хопа, и, и, и видно было, что оно, ну, ну, там легче как-то вздохнули. <laughs> Мой джаз в моей жизненной пьесе звучал, я слышал его стооктавный вокал. Мой джаз пел со мною и со страной, а если молчал, становился немой. Когда вдруг блатняк короной джаз, культуру пихнув головой в унитаз, в лысую гору превративший парнас, это не мой джаз. Когда зарычат по команде фас, а музыку делят на Львов и Донбасс, это не мой джаз. И что-то решают на парламентской сходке на фоне народной большой голодовки. И спорят, набившие отходами рты, да вовсе не джазовой хрипоты. Какой национальности крылатий пегас? За газ продавать или за противогаз и каждодневно стряпать маразмы, во всех своих смыслах вогнать в сектор газа народ свой в агониях метастаз. Это не мой джаз. Когда забасит струной контрабас, это мой джаз. Когда рок-н-ролл и жизнь на показ, это мой джаз. И журавель соврать мне не даст. Майлз Дэвис, Лед Зеппелин, Пиаф и Дюфас из Казина Ира неформатные романсы – это мой джаз. Когда среди виски и всяких метакс искрится в бокале ровенский квас – это мой джаз. Когда ренессанс, оргазм и экстаз – это мой джаз. Мой мальчик недавно пошел в третий класс, и это мой джаз. Когда заряжает горение глаз, это мой джаз. Всевышний, когда по заслугам воздаст, оставив в стране моей Божий намаз. Это мой джаз. Сегодня он читает джаз, а завтра он никого не продаст. И верю, что потихоньку, не сразу, из наших маленьких личных джазов в счастливой жизни сложатся пазлы, и не устояв от ночного соблазна, по струнам души, они а по приказу возьмет и взыграет такая зараза. Нам вместе собраться и просто дать джазу. Я бажаю нам музики в серці. Нехай пісня нам душу зігріє, не крізь терени йти, а крізь терці досягати своєї мрії, щоб до успіху йти з кожним кроком і бажаю щасливим бути і кохати нестямно, глибоко, до оргазмів життєвих сягнути. Про оргазми много. Щоб життя смакували гурманами і пишали, що ми земляки залишалися чарівнянами не ставали, щоб ми рівнюки, щоб ніколи не знали поразки і вела нас вперед дорога, і щоб вірили в свою казку, в Україну, в себе та в Бога. З пісні слів не викинеш, як то кажуть, тисячі пісень, Дякую. художніх творів та переказів про самостійну батьківщину та загиблих за її незалежність свідчить лише про одне: українці цілком миролюбива та самодостатня нація, яка самотужки впорається з власними проблемами. Слава Україні! Героям слава!